Uh, în seara asta vreau să vorbesc despre a radia. Sunt în fața unei biserici, uh, Buna Vestire, și vreau să citesc două sensuri ale lui a radia din Dex. A șterge dintr-un registru, a scoate din evidență, a face operația de radiere și în alt sens a împrăștia raze de lumină, de căldură, unde sonore în toate direcțiile. Um, nu știu cât încredere am eu în în instituția bisericii însă, în, în instituția bisericii care ar trebui să fie, am foarte mare încredere, care ar trebui să fie. Și cred că ar trebui să radieze unde de lumină. Pentru mine unele biserici chiar o fac, dar nu ca instituție, ci ca, ca suflet. Cred că o biserică are și suflet. <clears throat> însă, cel mai mult, mi se pare că a radia este atunci când eu uh, emit unde de lumină în jurul meu. Și rar, dar când se întâmplă, sunt foarte fericită. Pentru tine ce înseamnă a radia? Ah, mulțumesc, Mirela, pentru verb. Ciao!